para ver los gorilas de montaña. Nos quedamos anoche en una carpa que trajimos desde Colombia. Entonces ya saben que pueden traer una carpa pequeña que les quepa en la maleta y así les puede salir más económico las estadías en los hoteles. Obviamente hay, se pueden quedar en habitaciones, pero obviamente les van a cobrar un poco más caro. Si ustedes quieren ahorrar, si ustedes quieren ahorrar dinero, pueden hacer lo que nosotros hicimos. Eh, eso vale 10 dólares por persona. Entonces imagínense lo que se pueden ahorrar. Estamos aquí eh, cerca a la frontera del Congo, allá en esa montaña, la, última que se ve, estamos, es, allá ya es el Congo, estamos en la frontera de Ruanda y Uganda. Eh, los lugares donde se pueden ver los gorilas son el Congo, Ruanda y Uganda. Pero resulta que el Congo es un lugar muy peligroso, entonces no se recomienda pues que se haga, se vaya hasta allá a ver los gorilas y Ruanda es un poco más costoso el trekking de gorila. Y la mejor opción entonces sería Uganda, donde estamos nosotros. Nosotros ayer nos regresamos desde Ruanda como a una hora y media, porque el parque queda cerca a la frontera, o sea, es... Ayer nos demoramos una hora y media y anoche para llegar acá tres horas pues no está cerca, pero se puede hacer así, es la mejor forma de hacer. Y la forma como nosotros lo hicimos, no hagan todo con agencia, traten de hacerlo ustedes mismos para que solamente paguen el hotel y pues el servicio del carro, que es muy importante, como lo hicimos nosotros. Bueno, como Marga dijo, estamos en una zona de tres países. En el fondo, fondo, fondo es el Congo. Y el Congo es un lugar que es peligroso porque tiene llena de riquezas naturales. O sea, después de la montaña que ven ahí, eh, tiene oro, tiene diamantes y hay una guerrilla. Entonces es muy peligroso para turistas ir allá. Pero miren lo verde, que es esto. O sea, es muy bonito. O sea, de verdad es una cosa maravillosa. Estamos muy contentos como pueden ver, uno cree que el África es lleno de calor y no, estamos aquí en una altura de 2000 metros básicamente y por eso los gorilas viven en ese tipo de vegetación. Ok, como pueden ver es totalmente inseguro. Eh, seguridad de la policía aquí de Uganda y me ayuda, aquí no entra nadie, entonces siéntese pues, tranquilos, aquí es totalmente seguro, ¿ok? Bueno amigos, ustedes pensarán, estos locos se acampan en África, ¿por qué? Bueno, voy a decir por qué. Básicamente, este destino no es como tal un lugar mochilero. Eh, los hoteles en los lugares donde está la fama son un poco caros. Entonces básicamente se ahorra los costos tener una pequeña carpa y acampando cerca del lugar. Entonces, por ejemplo, eh, en ahora que vamos a ver los gorilas, el solo permiso vale 600 por persona, o sea, 1200 por los dos. Y en ese es como el piso, entonces después no tienes la comida y la estadía. Entonces, con eso podemos bajar un poco los costos. Sí, eh, por ejemplo aquí, eh, pues obviamente no está incluido la comida. Entonces la comida aquí no es igual que en las ciudades, donde uno puede conseguir los restaurantes que se llaman loco food, o sea, pueden pues, básicamente comprar una carpa de, Colombia o su país, obviamente no la más cara, pues, muy fácil de manejar y que sea bien poco pasada, y unos lipines no los más eh, gruesos, porque obviamente están en la parte de África, con eso maneja el Sí, otra Pues llegamos aquí a un colegio y empezó a llover. Say hi. Say hi. Hi. Miren qué hermoso. <laughs>